if I was any character of this movie, I would say that I'm either Liberty, because uh, I think the animation team here found me on the street corner somewhere, or I would be Rubble, because I can't really, I don't understand choses. But I think uh, it's between the two. Moi, je serais Rubble, sans hésiter. Euh, je vis pour manger, donc euh, je pense que c'est le personnage qui me correspond le plus. Sky, car euh, bah, elle vole, et ça c'est cool. Uzuma, il va en dessous de l'eau, et c'est cool aussi. Je pense que j'aime bien Dinger, en fait, bizarrement. Peut-être parce que j'aime bien les chats. <laughs> For me, if I were a character, I would be Rocky because I have a lot of hair. And he's the one that has the most hair. So yeah, and I like Rocky, he's a bit crazy. So, so yeah, it would be Rocky. Mon chouchou, ça serait Liberty, la nouvelle. What? Je trouve qu'elle est vraiment rigolote, elle est euh, super indépendante, un peu la femme forte. I think if I were one character from Paw Patrol, I would say Ryder because we shared the same haircut. Paw Patrol c'est difficile de choisir parmi tout cela, mais je dirais Chase. I would definitely be Rubble. He's my favorite character. He makes me so laugh. What? And there, I'm as clumsy as him. Alors si j'étais un personnage de Paw Patrol, je serais Rubble. Euh, parce que son emblème, c'est euh, une clé à molette. Et euh, voilà, on est un petit peu comme, comme lui. C'est-à-dire qu'on a une clé à molette et on répare ce qu'il y a dans une scène. Avec, serrant les boulons. C'est pas facile parce que je pense caractère, ce serait peut-être plus Marshall ou Rocky. Mais au niveau de leur véhicule, c'est Sky direct parce qu'elle a, des jetpacks, elle a des avions. Enfin, elle est super cool, <laughs> elle est badass. Mon fils et moi, on partage le même personnage préféré. Nous, on est des fans de Chase. Je dois avouer que si j'étais un personnage de Paw Patrol, euh, je pourrais être que, que le maire. Euh, parce que, tout comme lui, je suis euh, un type euh, chat. <laughs> Rebel, Uh, because I break stuff and uh, yeah, uh, I break stuff in the pipeline usually every month, but that's part of the job and I have to repair it, so that's fine.